assalomu alaykum aziz obunachilar va yurtdoshlar va bizni musofirchilikdan turib kuzatayotgan do'stlarimiz opa singillarimiz aka ukalarimiz sizlar bilan har doimdek doktor sabirov azizlar bugun sizlarga uy sharoitida qinni toraytirish haqida e, gaplab bermoqchiman ya'ni tushuntirib bermoqchiman qanunda bo'lmasa azizlar vaqtni cho'zmasdan ketdik azizlar ayollarni tashqi jinsiy organlarini hozir sizlarga tushuntirib o'tib ketaman bular klitor bu tashqi siydik kanali siydik chiqarish kanali bu esa katta jinsiy lablar kichik jinsiy lablar va bu kin bu esa anus azizlar hozir aytib o'tadigan metodim mana shu yerdagi mana shu yerdagi ya'ni chov sohasidagi mushaklarni qisqartiradigan kinni qisqartiradigan va siydik tutolmaydigan e, ayollarimiz ham bu aytadigan metodimiz foyda beradi ya'ni siz e, bu aytadigan metoddan keyin siz siydik tuta olishingiz mumkin va albatta sizni kiningiz ham torayadi albatta bu vaqt bilan bo'ladigan narsa kinni toraytirish uchun hozirgi kunda har xil e, metodlar bor hozir sizlarga eng effektivniy ikkita metodni aytib o'taman uy sharoitida qilinadigan bu vaginalniy konuslar ha vaginalniy konuslar bular to'rtta xil bo'ladi ya'ni yigirma grammlik o'ttiz besh grammlik ellik grammlik va yetmish grammlik bu vaginalniy konuslar razmer bir xil bo'ladi lekin og'irligidan farq qiladi bularni o'zini yipchasi bo'ladi чтобы kinga kirgizgandan keyin tortib olish uchun endi buni qanday qilib ishlatishimiz mumkin hozir aytib o'taman buni ishlatishdan oldin albatta sovun bilan yuvib dezinfeksiyalovchi vosita bilan artilgandan keyin kimga to'rt besh santimetr kirgiziladi va ushlab turiladi buni o'n o'n besh daqiqagacha qilishingiz mumkin va ha, bu aytib o'tgan mashqimni kuniga ikki uch marta qilsangiz effektini tezroq ko'rasiz endi savol tug'ilishi mumkin qaysi bir og'irlikdan boshlash kerak albatta eng birinchisi yengilidan ya'ni yigirma grammlikdan boshlasangiz e, mumkin e, bunda siz kinga kiritasiz va ushlab turasiz albatta bu e, keyingi og'irlikka o'tish uchun siz bu yigirma grammlikni hech qanday muammosiz ushlab turishingiz kerak bo'ladi ya'ni bu ikki uch kundan keyinmi bir haftadan keyinmi sizga siz mana shuni ushlab turadigan bo'lsangiz keyingi grammga ya'ni keyingi og'irlikka o'tishingiz mumkin bo'ladi va 35 gram ham mustaqil hech qanday e, qiyinchiliksiz ushlab turadigan bo'lsangiz 15-20 daqiqa yana kengayib o'tishingiz mumkin albatta buni effektini birdaniga olmaysiz lekin bir necha haftadan keyin effektini e, o'zingiz his qilasiz albatta bu e, effektini nimada his qilishingiz mumkin albatta bu jinsiy aloqadagi lazzatlar kuchayadi lazzatlanish kuchayadi va chov sohasidagi mushaklarning qisqarishi yaxshilanadi bu mashqlarimiz albatta siydikni yaxshi tutolmaydiganlar uchun ham juda ham foydali hisoblanadi endi keyingi mashqimiz bunda vaginalniy konuslar kerak emas hech narsa kerak emas albatta o'zingizni xohish bo'lsa bo'ldi buning uchun nima qilish kerak albatta bu mashqni besh daqiqa vaqtingizni ayamasdan kuniga bir ikki marta qilsangiz juda ham foydali va effektini juda ham tez olasiz buning uchun albatta e, uchta mashqi bor birinchisi bu e, hammasi chov sohasi bilan bog'liq chov sohasidagi mushaklarni qisqartirasiz bunda chov sohasidagi mushaklarni qisqartirib uch soniya ushlab turasiz keyin yana yuborasiz uch soniya dam berasiz keyin yana ushlab turasiz uch soniya buni o'n o'n besh marta takrorlaysiz keyin ikkinchi mashqga o'tasiz ikkinchi mashqimiz bu chog' sohasidagi mushakni asta sekinlik bilan qisqartirib borasiz birdaniga emas asta sekinlik bilan va oxirigacha qisqartirganingizdan keyin buni 5 soniya ushlab turasiz 5 soniya ushlab turgandan keyin yana asta sekinlik bilan yuborasiz asta sekinlik bilan qisqartirasiz va asta sekinlik bilan yuborasiz bu ikkinchi mashq edi endi uchinchi mashqimiz uchinchi mashqda shu chog' sohasidagi mushakni ozgina qisqartiramiz uch soniya ushlab turamiz yana ozgina qisqartiramiz uch soniya ushlab turamiz yana ozgina qisqartirib uch soniya ushlab turamiz va oxirgi qisilguncha shuni qilamiz va yana uch soniya ushlab turamiz yuborganda ham bo'shatganda ham shunaqa mushaklarni bo'shatishda ozgina bo'shatamiz uch soniya ushlab turamiz bo'shatamiz uch soniya ushlab turamiz bo'shatamiz uch soniya ushlab turamiz buni ham kuniga o'n o'n besh marta qilsangiz effektini siz bir nechta haftadan bir ikki haftadan keyin seza boshlaysiz azizlar albatta bu mashqda oyoq mushaklarini qorin mushaklarini dumba mushaklarini ishlatmang faqat chov sohasidagi mushaklarni ishlating shunda siz effektini e, yaxshi va tez his qilasiz e, bu mashqimiz ham qinni e, toraytirishga kir mushaklarini yaxshi rivojlanishiga va sidit tutolmaydigan e, ayollarimizga ham juda ham foydali hisoblanadi va siditni yaxshi tutishga yordam beradi azizlar e, bugungi hozirgi aytib o'tayotgan mashqlarimiz sizlarga foydali bo'ladi degan umiddamiz albatta 5-10 daqiqa vaqtingizni ayamasdan e, kuniga 2-3 marta qilib tursangiz effektini juda ham tez sezasiz bu o'zingiz uchun juda ham foydali Э, mes hisoblanadi azizlar hozirgi ma'lumotlarimizni e, yaxshi tushunmagan bo'lsangiz videoni e, orqaga qaytarib yana ko'rishingiz mumkin shoshilmasdan agar shunda ham tushunmasangiz kommentariyaga savol yo'llashingiz mumkin albatta javob berishga harakat qilamiz e, sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling azizlar kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi xayr salomat bo'ling